El que és important, quan parlem del perfil de l'enginyer, és parlar també del perfil de l'empresa. Per què? Perquè la major part de vosaltres treballareu per una empresa. Pocs, però espero que cada dia més, decidireu muntar la vostra pròpia empresa. La major part d'empreses són petites i mitjanes i microempreses. Una microempresa és una empresa de menys de 10 treballadors. I una altra característica que també veurem és que estan molt concentrades entre Madrid i Catalunya. Aquesta és una altra estadística que una mica ens ho confirma, que és que tenim 40,6% d'empreses aquí a la, a, al mig de la península, a Madrid, 31,9% el que és Catalunya, i després la tercera ja baixem bastant, no? La tercera estaria en València, 6,9, Andalusia, 5,2, no? però està ja bastant lluny de les dues primeres. Per tant, AETIC també ens confirma la informació que ens donava el, el Ministeri abans. Aquí teniu una estadística més, més detallada, no? però en definitiva corrobora que Catalunya i Madrid guanyen i aquí Andalusia està, eh, està bastant per sobre de, de València. Què passa a Catalunya? Allò era Espanya, això és Catalunya. A Catalunya tenim de l'ordre de, de 40.000 empreses, en total, de tots els sectors, totes les activitats, no? I aquestes empreses tenim un 21% eh, del sector TIC i un 80%, un 78% que no, estan, no són del sector TIC. És una distribució bastant, bastant atípica, perquè tenir tantes empreses del sector TIC a Catalunya no és, no és normal en països de l'OCDE. No? Per tant, aquí el sector TIC jo crec que és bastant, bastant dinàmic, bastant potent. Pel que fa al, aquí a Catalunya, la immensa majoria, eh, 97%, són pimes. Pimes vol dir empreses petites i mitjanes, i des del punt de vista d'aquest estudi vol dir menys de 50 treballadors. Barcelona té la gran majoria, 80%, 84% estan a Barcelona.